Доброго здравия, дорогие друзья! Виталий Шанихин на связи. Мы уже более двух лет говорим о фальшивости билетов Банка России, которые называют деньгами. На них нет ни государственного герба России, нет надписи, что они чем-то обеспечены, как на купюрах СССР была надпись. Нет надписи, что государственный банк. Ну и много вопросов уже задают, а что же вы ими расплачиваетесь тогда, если вы считаете их настоящими не соответствующими параметрам платежного средства. И пришло время как раз ответить на этот вопрос. Мы переходим к своей народной валюте, полностью защищенной. Криптовалюта призм называется. Вот если сравнить ее с биткоином, то биткоин, но ну его вот мысль приходит, что его чуть ли не как руду добывают. Строят фермы так называемые, тратят на это электроэнергию, загрязняют природу, занимают площадь планеты. Вот. И, соответственно, планета, да и вообще Вселенная, но это не простит людям, за то, что люди ради наживы губят природу. Вот. То есть, чтобы обеспечить рост биткоина, вот надо чуть ли не электростанции целые строить, не чуть ли, а строят электростанции целые и оплачивают за электроэнергию только несколько миллионов рублей в месяц. Так вот, чем актуальна система призм? Во-первых, это народная финансовая система, полностью децентрализованная, то есть неуправляемая. Я имею в виду не, не подконтрольная банкирам, олигархам и другим вот структурам, приставам судебным и так далее. Вот. И пришло время как раз познакомить людей с этой вот международной криптовалюты финансовой системы призм. Значит, инструкция по регистрации будет под этим видео. Также контакты мои будут под этим видео, ну, либо контакты тех людей, которые вот вам эту ссылку дадут. Вот. Там тоже будут контакты людей, которые, к которым вы можете обратиться, и они помогут вам зарегистрироваться системе и уже начать пользоваться вот, народной валютой. Ею можно расплачиваться как, ну, как просто вот как банковской карточкой. Если у человека, которому расплачиваетесь, тоже стоит вот этот приложение, ну если вот, допустим, не у компьютера, допустим, где-то вот в такси едете или еще где-то, если у человека тоже стоит э, приложение и есть кошелек призм, то просто открываете QR-код просто сканируете. То есть, то есть тот человек, которому должны перевести, продавец, он открывает у себя QR-код, а покупатель просто его сканирует смартфоном. Ну и все, и вводит сумму, какую нужно. Оплата проходит. Вот. Значит, ну, в общем-то, на этом завершаю. Добавляйтесь в друзья. Всегда рад новым друзьям. Счастливой жизни всем. Всех благ.